ಬಂತವ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದೆ ತಿಂದೇವಲ್ ಸರ ಒಂದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ರಿ ಸರ ಎರಡೆರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದನ್ರಿ ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇ ಎರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀವಿ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಎರಡು ತಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕತ್ತವ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಣ ಬಸ್ಮತಿ ನೀ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇ ಹೊಟ್ಟಲಿ ಇರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣ ಸೂತಿ ಮೇಲಾಗಿ ಬರ್ಲಾರೆ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣಿ ಡಾನ್ಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅದು ಅನೈತಿಕರೇ ಇರಲಿ ನೈತಿಕರೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ದಾನ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಸರ್ ಅವಡಾನಕ ನೀ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರ ಈ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಬಾಸುಮತಿ ಡಾನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದಾನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಮಾಯಕ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ತುಡು ಮಾಡ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಡಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬೊಗೋಣಿ ಡಾನ ಇವನ ಮನೆ ತುಡು ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಾನ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಟರ್ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಿಡು ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ <laughs> ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏಯ್ ಜಾಡ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಂದ್ರ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅವತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋ ಈಗ ನಾಚ್ಕೋದ್ ಕೊಲೆ ಆ ಜಾಗದಾಗ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳತೇ ಏನ್ ಹೂವ ಪತ್ರಿ ಹಾರ್ಸಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆ ಕೊಲೆಯಾದ ಜಾಗ ಐತಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಇದ್ರಿನ ಮನೆನೇ ನನ್ನ ಕಿಪ್ಪಿಂದ್ರಿ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಪಡೆ ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾಯಕ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ರೀ ಅವ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ ಹೊಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೀರಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಬರಲಿ ಓಮ್ ಪೆಟ್ಟು ಸೌಂಡೇ ರಗರಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಸರ್ ನನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಕದಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ ಒಳಗಿಂದು ಹೊರಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದು ಒಳಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ನಾವ ಕೇಳುವಾಗ ಗಣಿತಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಮೇ ಒಣ ಬಾಸ್ಮತಿ ಭಾಳ ಶಾಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ನೀನು ಇತಿಹಾಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ ಅವತ್ತು ಕೊಲೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಇವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್ ಕೊಲೆ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇವಂದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನತ್ತೆ ಒಣ ಗೋಡಂಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಒಂದಣ್ಣ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿ ಸರ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ಒಂದು ತಾಸು ಹದಿನೈದು ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇವನೇ ಕೊಲೆಗಾರ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ಸರ್ ಇವ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ್ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಮೂರ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಲೇ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಹ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಡಿತಾನ್ರಿ ಸರ್ ಇವನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ರು ಮೊದಲನೇ ಮಾತಾ ಹೊಯ್ಕೋಬೇಡಿ ಬೊಗೋಣಿ ಡಾನ್ ಕೊಲೆ ಜಾಗದಾಗ ನಿನ್ನ ಲವರ್ ಮನಿ ಇತ್ತು ನೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಸಿಗೋದು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಏನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವೇನೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾಚ್ತಾನ್ರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳು ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಚ್ಕೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಮೇನ್ ರುಚಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಗು ಭಾಳ ಬರಾಕತ್ತಂಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಸರ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದ್ರಿ ಅವಂಗ ನಾಕ್ ಬಾಳ ಇದು ಮಾಡತ್ತನ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ಮೆ ಅಂತಾರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೀಕು ಏನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ಲಿತ್ರ ಮ್ಯಾಗತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರ ಕೆಳಗ್ಲಿತ್ರ ಮ್ಯಾಗತಿ ಒಣ ಬಡಗಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಖಾರ ಹಚ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಒಳ ಒಳಗೆ ಒತ್ತೀವಿ ಹೋಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ ಸಾಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎನಿಸಿದ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಆ ಉಳ್ಕಿದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ ಕರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋನು ಒಂದೇ ಮನೆ ರೀ ಮೊನ್ನೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಮನೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ರೀ ಎರಡನೇ ಹಾಕಿರಿ ಅದು ಮೂರನೇ ಮನೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ ಅದೇ ಮೂರನೇ ಹಾಕಿರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ ಐದನೇ ಮನಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕರ ತನಕ ನಿನ್ನ ಲವರ್ ಮನಿ ಅದಾವ ಅಂದ್ರ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಮನಿ ನಿನ್ನ ಐದನೇ ಲವರ್ದೇ ಇರ್ತದ ಇಷ್ಟನ ಸರ ಇವೇನ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಗಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾನ್ರಿ ಸರ ಆ ಕಡೆ ಏ ನೀನು ನಾವೇನ್ ಕೇಳಕತ್ತೀವಿ ಲವರ್ ಮನಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಸರ ಸರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗ ಸಾಯಂಗ್ ಅನ್ಸಾಕತ್ತದ ಗೋಡಂಬಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅದಾವ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ರಿ ಸರ ಹಣೆ ಬರ್ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ದು ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಬರ್ತಾರ ರಸಿಕತೆ ಬೇಕು ರಸಿಕತೆ ಆ ರಸಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಟೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಲವರ್ಸ್ ಮನೇನು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ನೀನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ ನಮಗೆ ನಾಯಿಗತ್ತೆ ತಿರುಗಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಲವ್ ಮಾಡೋದಾಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನ್ಯಾಗಿಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಬಾಸುಮತಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಾಗ ನೀವು ಮನ್ಮತ್ತನ ಗತ್ಲೆ ಕಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಐದೈದು ಜನ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ಮನ್ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರ ಇವನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಇವ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕಾರ ಮುಖ ಏನ್ರಿ ಸರ ಇದು ಮಕ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸರ್ ಈ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಬಾಸುಮತಿ ಅನ್ನಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸರ್ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅದೇ ರೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ಪಟ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ತನೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಈ ಟಿಗರಿಗಿರು ಬೆನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ವನ ಬಾಸುಮತಿ ಸರ್ ಹಣ್ಣಾದ ಮುದುಕಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿ ಅದೇ ಗಿಟ್ಟದ ಮುರಿ ಕೇಳಿದೆ ಕನಸುಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಕ ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾಕ ಆ ಏ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣಬಾ ಕೊಲೆಗೂ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಸರ್ ಸರ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಇವನೇ ಕೊಲೆ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೋದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ನ ನಿನಗ ಬೋಗಣಿ ಡಾನ್ ಕೊಲೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಆ ಡಾನ್ ಬೋಗಣಿ ಕೊಲೆಗೂ ನನ್ನ ಲವರ್ ಮನೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಡು ಒಂದೇ ಸರ್ ಆ ರೋಡ್ ಒಂದೇ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು ಆ ಕೊಲೆ ನಿನಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸಂಬಂಧ ಏ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಜಾಳಿದ್ರ ಏನೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತಿ ಕತಿ ಹಾ ಐದ್ ಲವರ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಸ ಮುಂದ ಕಾರ್ಪುಡಿ ಏರ್ಸೆ ಕಳ್ಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ આ કારપુરી વિશે ખબર સર એ ધ્યાન દે બાર કારપુરી શબ્દ સુધી ખબર